Yo, wir sind Karan, wir sind heute hier. Nein, du musst mal so, yo, wir sind Karan, oh Gott, oh mein Gott, wir drehen heute unsere Musik wieder und Erich ist auch dabei, <laughs> ja. Weird Rayan, das neue Musikvideo für diese eine Künstlerin. Yes, wir sind heute hier in diesem unglaublich großen schwarzen Raum und drehen heute ein Musikvideo für unsere neue Single. Und die heißt So Sexy. Nein. Die Credibility ja. hat gefehlt. Du musst so, hey, yo, wir sind Karan, wir drehen uns ein neues Musikvideo. Bra! <laughs> yo, wir sind Karan, wir sind heute hier. Nein, du musst mal so, das ist ein Karan. Oh Gott, oh mein Gott, wir drehen uns unsere Musik wieder und Erik ist auch dabei. ja. Julius. Oh, Kaffee für die Crew. Nice. Hm. Das ist der Kaffee für die normalen Leute, die den schwarz trinken. Und das ist der Kaffee für die so feinen Herren mit Julius, der immer einen Latte will oder einen Eislatte. Ich hoffe, er nimmt ihn noch so als komisch dazu, ihr Sender. Oh Mann. Wir sind heute hier in der wunderschönen Tabakfabrik und nehmen heute unser neues Musikvideo auf. Ähm, und das Ganze ist echt ein richtig cooles Ding geworden. Ähm, wer ist heute beteiligt? Wir haben Justin, das ist unser mega, mega DOP, hat echt mega gute Arbeit geleistet. Wir haben unseren DOP von, von G3 hier und erst auch die sogenannte Schockpolizei ähm, hat nämlich tatsächlich geschaut, dass wir noch am Ende auch alle Shots machen. Ähm, wir haben den Erich hier, der sich um die Visuals kümmert. Äh, ja, ich bin der Typ, der das Ganze directed hat. Das heißt, wenn es scheiße wird, dann kommt diese Szene raus und der Justin hat es directed und wenn es gut war, dann es ich. <laughs> Was machst du heute? Ich bin äh, dabei fürs Video, fürs Musikvideo und ja, ähm, <laughs> bin die Schattenperson drin sozusagen. <laughs> die Silhouette für den vom Schatten. Wie dachtest du bis jetzt? Ist sehr cool. Der erste Shot war schon, schon ja, cool mega, aus. ja. Da kann man sich auf was freuen. Wie ist Julius' Fazit bis jetzt? Gut, ich bin schon etwas müde. Wieso? Die Woche war recht entspannt. Stimmt, die war ziemlich entspannt. Aber weißt du, ich habe gestern Serienmarathon Game of Thrones angeschaut. und deswegen, ja, deswegen bin ich etwas müde. Hey Justin, du bist ja heute unser Videograf. Ja. Wie zufrieden bist du jetzt mit dem Shot bis jetzt? Bis jetzt eigentlich ziemlich. Also läuft alles nach Plan. Um, ähm, Lowlight ist natürlich immer eine Herausforderung, weil du nie weißt, wie viel Bildrauschen hast du, wie viel bearbeiten musst du es. Aber. Wie glaubst du, ist das, das Editing dann? Wird das sehr aufwendig? Nein, es ist halt, du musst halt schon beim Rauschen immer schauen, beim Grading. Mhm. Aber grundsätzlich wird es ein cooles Video und ich freue mich drauf.